Привет, друзья! Хотел бы сегодня поговорить на тему знания языка, в нашем случае польского, так как мы собираемся ехать в Польшу. Это один из главных моментов нашей поездки в Польшу, так как вам придется там работать, жить, что за собой влечет прямое общение и контакт с местными жителями. Элементарно для того, чтобы вам купить продукты, вам понадобится минимальный запас э, слов и фраз, которые вы используете в повседневной жизни у нас э, дома, как только вам пришла идея ехать в Польшу, э, еще до подачи документов начинайте изучать э, польский язык. Просто забейте в гугле топ-50 самых чаще используемых фраз и слов в польском языке и выучите их. Посмотрите э, фильмы или сериалы на польском языке э, с русскими или украинскими субтитрами для того, чтобы элементарно настроить свой слух на их произношение. В общем, друзья, сейчас эра интернета и вся нужная информация находится в открытом доступе, что вам не составит труда изучать язык самим. Но более эффективным способом для этого будет найти какие-нибудь курсы или репетитора. Собственного опыта я могу сказать. Первый раз я выехал в Польшу без знания языка, и мне было сложно общаться с поляками, купить продукты те, что я хотел. Э, так что учить язык или нет, это выбор за вами. Э, если вы не будете учить, вам придется очень тяжело в Польше. Всем спасибо за внимание. Если понравилось видео, ставим лайки. Не забываем подписываться для того, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока. Собственно, опыта могу сказать, что... <sniffs> Стой. Но более эффективным способом для этого будет найти какие-нибудь курсы или репетитора. Нахуя ты скривился в конце? Как обрезать? Нет, подожди, в общем, друзья, это... Блядь, стой, вот ты меня сбил.